Fender sih oh, oh nabrak tuh Aduh. Hmm. Nabrak. Nabrak ya Renda. Di sini. Dah. Lagi. Ya. Mundur, mundur, mundur. Mundur. mundur Mundur. Mundur terus. Mundur terus. Awas nabrak. Mau. Maunya aja. Uh. Aduh. Nggak mau aja. apa itu dek dadakan apa itu dadakan tahu bule gue dedek itu <laughs> Aduh, 아유, 개다, 대단하게. 사또, 좋아. Ayo guys. Ayo guys. Ayo dulu. Nenek maunya mobil yang biru itu guys eh, Nenek mau naik ketok Nenek よ。